bukan puasa Puasa di bulan Ramadan yang penuh berkah Kita harus sabar, tahan amarah Puasa penuh berkah, Ramadan yang indah Menahan lapar dan dahaga itu sudah biasa Asalkan kita ikhlas menjalaninya olahraga itu sudah biasa Asalkan kita ikhlas menjalaninya Marhaban ya Ramadan, marhaban ya مرحبا يا رمضان يا رمضان مرحبا ya الصيام يا رمضان مرحبا يا رمضان يا رمضان مرحبا شهر يا رمضان menahan lapar dan dahaga itu sudah biasa asalkan kita ikhlas menjalaninya menahan lapar dan dahaga itu sudah biasa Asalkan kita ikhlas menjalaninya Oh, oh. Marhaban ya Ramadan Ya Ramadan Marhaban Syaros ya Ya Ramadan Marhaban ya Ramadan Ya Ramadan